في هذه الخمس دقائق خمس دقائق اذا ستضاف كوقت بديل شوف هذه التمريره من يسلي راسيه هاي اهميه آه، مساعديه في وسط آه، محور الدفاع اللي كنا تكلم تكلمنا عليه مسعود لانه آه، على الجنب ما عندوش مهارات وما عندوش السرعه يعني اللي تخليه يقوم بالفرق شوف اللقطه المعاده وهدف التعادل فريق الشبيبة اعتمد على الكرات الطويلة ووفق فيها مدام أنه تمكن من معادلة النتيجة فراحي يضيع هذه الكرة لكنه يستعيدها فيما بعد صدقاوي بالزيوان بالزيوان طويلة باتجاه بوسي لكن تقطع على مستوى الدفاع من لولي ملولي هذه الكرة يجري بالكرة عن وسط مجموعة من اللاعبين وعلى الجهة اليسرى تمريرة لكنها ضيعة ضاعت هذه الكرة كانت من دمه طويلة أمامية لاعبي الشبيبة يلعبون هذه الكرة الطويلة على إيبوسي الذي يصارع ويقاوم ويقدم مجهود بدني نقدر نقول مضاعف في هذه المباراة نشوف مسعود يعني نقص الثقافه التكتيكيه للاعب الجزائري دمه ينطلق من في اخر تا اخر تا اواخر تا آه، وقت البديل وقت البديل في المقابله يصعد وهو على الجنب ويرمي كره هذا عشوائيه للمنافس ومخالفه من يسلي ستنافس بنقطة بضربة الجزاء لكنها سهلة لخضيرية سهلة هذه الكرة لخضيرية طويلة أمامية تزيرارة قراوي زرارة طويلة خطيرة دي الكرة على الجهة اليمنى خطيرة خطيرة دي الكرة خطيرة وعسى ينقذ الموقف الخطورة تبقى قائمة وتدخل الدفاع عن طريق بالعمري عسى ينقذ الموقف من هذه الكرة السريعة المرتدة الخطيرة المباراة صارت شيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات وراها في المستوى ايبوسي إرادة كبيرة عند هذا اللاعب ايبوسي مرر لكن بن عبد الرحمن يبعد الكرة دقيقة الثالثة من الوقت البديل بالزيوان تعود الكرة بزيوان يعود ليسني بقدمه اليسرى كل الكرات في منطقة العمليات قروي مسعود نظن انه الوفاق آه، خاصة آه، الوسط تاع الوفاق راهو تعب تعب أكيد لأنه بذل مجهود كبير جدا خسر